जाए आज बच्चे चलाइए वोट डालने नहीं जाना क्या मैं नहीं जा रहा वोट डालने मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है मैं तो जा रही हूँ क्या पता मेरा एक वोट पाकिस्तान की बदल दे जाओ रोजाना पानी का ये मसला है कब ये मसले हल होंगे क्या पता मेरा एक वोट पाकिस्तान की तकदीर बदल दे कल चले गई ये मुल्क कभी नहीं बदलेगा क्या पता मेरा एक वोट पाकिस्तान की तकदीर बदल दे क्या पता मेरा एक वोट पाकिस्तान की तकदीर बदल दे क्या पता मेरा एक वोट पाकिस्तान की तकदीर बदल दे सलाम वालेकुम मेरा अजीज अहमद नो आपने ये वीडियो देखी ऐसा हमारे साथ रोज़ाना होता है अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमें अपना हक अदा करना है पाकिस्तान के लिए अपने आने वाले कल के लिए क्या पता आपका एक वोट पाकिस्तान की तकदीर बदल दे तो निकलो पाकिस्तान के खाते वरना यह पछतावा हमें पाँच साल के लिए उठाना पड़ सकता है